So as ons nou kyk na hoofstuk 12, ek ek gaan min of meer ek gaan ek probeer ek sê ons het 'n uur so uur en 'n kwart, so ek gaan probeer met julle stukkie vir stukkie daardeur te gaan sonder om te probeer jaag. Ek dink nie dit dit sou seker nou nie nodig wees nie. Maar kom ons maak almal ons Bybels oop. Ehm um, en dan kyk ons na Openbaring hoofstuk 12. So toe daar 'n groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou met die son as 'n kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar uh, kop 'n kroon van 12 sterre. O ja, so, so wat ek wou sê is Openbaring 12 gee eintlik vir ons hierdie hier, hierdie stuk geskiedenis, dit vertel eintlik vir ons die geskiedenis van die kerk letterlik in een hoofstuk op 'n nuwe manier. Ehm um, die sewende trompet is nou verby. Uh, of of liewer ek eintlik sê hierdie is half nog deel van dit, maar die die die siklus is 'n soort van verby. Binnekort begin ons met die sewe wraakbakke. Maar eh, in hierdie 12de hoofstuk is daar hierdie onderbreking waar waar Johannes net stil staan en vir ons hele geskiedenis van die kerk vertel. <clears throat> die die of die verhaal van die kerk vertel. Dit sluit ook die toekoms in tot met die tweede koms van Jesus in 'n kort stukkie. So daar het 'n groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou, 'n vrou in apokaliptiese literatuur en baie keer natuurlik ook in die die ou en nuwe testament is 'n vrou is 'n in Spreuke is vrou 'n simbool van wysheid. Maar in hierdie geval is is die vrou die die ehm um, die simbool van van die kerk in die algemeen. Eh, die uh, met ander die uh, Israel wat van die Ou Testament se kant af gekom het eintlik al en die kerk van die Nuwe Testament. En ehm um, die kerk is met heerlikheid gekroon. Dis baie duidelik. Uh, die son is eh, ehm uh, um, het haar kleed. So uh, wees nog uh, hierdie groep mense, hierdie vrou, die skynsel eintlik, die skynsel van Jesus. Wie skyn nog soos die son wat op die helderste skyn? Wie kan onthou? Jesus daar in hoofstuk 1, né? Het jy jy het Openbaring gelees tot nou hier toe, né? Ek ek ek ek nee man, just checking. So die heel eerste hoofstuk, daar's Jesus ehm um, verskyn met die oë wat eh, soos kool vuur brand, sy hare is so wit soos sneeu en so aan. Ehm um, dan staan daar hy's op die son. Hy uh, soos die son het op die helderste skyn. So hierdie hierdie vrou het die het die het die skyn van God, het die heerlikheid van God weerspieël dit, né? Nee. Ehm um, so die maan is onder haar voete. Ehm uh, met ander woorde dit dit wys op regering en standvastigheid. Op haar kop is haar 'n kroon van 12 sterre. Uh ehm, 12 soos soos julle nou seker weet in Openbaring. Ehm um, uh, jy weet dit is 'n kombinasie dalk heel moontlik van 3 x 4. 3 is gewoonlik die die getal van God. 'n uh, God die enig is gewoonlik uh, met die getal 3 geassosieer. 4 is gewoonlik die uh, die simbool vir wat? Wie kan onthou? Het Stefan dit nie gesê nie? Ja, die skepping, né? Nee. Uh vier is die skepping, dit gaan oor die vier die vier windrigtinge. As Stefan dit nie gesê het nie, moet jy hulle geld terugvra. Ehm um, so die die maan is onder haar voete op die eh, op haar kop 'n kroon van 12 sterre. So met ander woorde, hierdie is die Here. Dit is iets van die Here self. Ehm um, die God se getal 3 maal 4 met die skepping, dis God se werking in die skepping, God se plan, God se journey met die skepping uh word hier weer speel. Dis die kroon wat sy op het. Sy verteenwoordig iets van die geskiedenis. Sy speel 'n sleutelrol in die geskiedenis vers 2. Sy was swanger en het geskreeu van die pyn van die geboortepyne uh eh, was daar gewees. So sy sy's op die punt om geboorte te gee en uh, dan staan daar vers 3 daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuur rooi draak met sewe koppe en 10 horings en op sy koppe was daar sewe heerserskrones. So hierso sien jy 'n uh, um, amper 'n uh, opponerende storie. Uh die vrou is gereed om geboorte te gee, maar half jy kry nie idee die Grieks uit half teenoor die vrou uh staan daar is daar 'n draak. Nou draak in in eh, in, in see monsters en sulke goeters uh eh, in die uh, tyd van die Bybel is in die algemeen uh uh 'n teken van gaalsmagte, dinge wat ons glad nie verstaan nie. Die draak baie duidelik is 'n simbool van die duiwel, van Satan eintlik. Uh jy kan hom eintlik by sy naam noem Satan. Ehm um, hy's vuurrooi, die kleur rooi, waarvoor staan dit nou weer? Ek skree dit sommer so uit wreedheid, nê, uh, eh, um, ehm, en oorlog, bloedvergieting. <clears throat> Met ander woorde, hierdie draak is is satanies van aard. Ehm um, hy is daarop uit om uh, om bloed te vergiet, uh, wreed sewe koppe. Dis interessant, want 7 is die is die heilige getal. So met ander woorde, hierdie draak het 'n skyn van goddelikheid. Lyk vir ons soos God, maar uh jy weet, daar's groot dinge fout hierso. Dis nie ehm um, dis nie werklik God nie. Dis die dis die duiwel, maar die duiwel doen homself altyd voor as God. Hy wil aanbid word. As jy onthou het Matteus 4 toe Jesus versoek het, die derde versoeking was, jy weet, ek gee jou al hierdie koninkryke as jy net buig en my aanbid. Uh, met ander woorde die die Satan soek aanbidding. En uh daarom het hy sewe koppe uit hy het 'n hy het 'n goddelike skynsel uh wat natuurlik vals is en dan 10 horings, 10 is die voltooide getal altyd in Openbaring. Horings is baie keer die simbool van heerskappy. Met ander woorde hy het baie mag uit baie mag. Nou, hoekom is dit belangrik vir Johannes om die Satan so te skets aan hierdie ouens wat so geweldig swaar kry onder die bewind van Domitianus? Want jy moet onthou dat ehm um, die apokaliptiese taal waarin Openbaring geskryf is, is amper soos die dis amper soos die special effects wat ons in flieks kry. D dit was hulle special effects movies geweest as jy wil. En die idee is met hierdie geweldige beelde wil Johannes Johannes hulle nommer 1 laat identifiseer met die pyn waarna hulle is. Hy sê: "Ouens, ek weet en die pyn wat julle beleef. Ek weet julle beleef die lyding soos 'n draak wat voor julle staan. Die duiwel is vividly in julle midde besig om julle te vervolg. Ehm um, en ek weet vir julle voel dit asof hy al die mag het. Ehm um, so julle beleef hom so. As jy die geweldige draak, uh, dit dit lyk of hy regeer. Dit voel vir julle of hy regeer. Dit voel vir hy vir julle asof hy die sleutels van die hemel uh of van die uh die die doderyk in lewe in sy hand het, né? Dis waarom Johannes in hoofstuk 1 weer eens sê sê Jesus hy hy sê vir Johannes ek het die sleutels van die van die uh, lewe en ook van die doderyk in my eie hand. Maar as jy ly as 'n gelowige, jy kry swaar en dis mense wat jou onderdruk. En jy kan God nie altyd tasbaar sien nie. Dan is dit vir baie maklik om te begin voel asof hierdie mense wat jy onderdruk eintlik die regerdes is, asof hulle die mag in die hand het. So Johannes ehm um, laat hulle toe om hierdie identifisering te beleef. Ehm um, laat uh, dit voel vir hulle asof die asof die Satan regtig in beheer is en trouens dis die hoofboodskap van Openbaring. So jy eh, ek weet nie of Stefan dit al vir julle gesê het nie, dalk net in ander woorde, maar die hoofboodskap van van Openbaring is dit. Dit lyk asof die Satan nou regeer. Maar agter God, eh, ekskuus, agter die skerms, jammer, agter die skerms is dit God wat op die troon sit. Dis die boodskap van Openbaring. En as jy hom lees deur hierdie lens, dan gaan dit vir jou, dan gaan dit vir jou baie eenvoudiger en baie makliker wees. Goed. So, daar's die vrou wat wil geboorte gee, die die draak staan teenoor haar, hy het sewe heersers krones. Uh, eh, ekskuus, ek gesê 10, sewe heersers krones, <laughs> jammer. Ehm um, hy het 10 horings gehad. 10 die voltooide getal en dan het hy die die, die Jesus krone wat lyk asof hy soos God regeer. Hy naaap God altyd met sy met sy mag. Sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel saamgesleep en op die aarde gegooi. Ehm um, hierdie teks is baie sterk deur die, die kerkgeskiedenis geïnterpreteer as dat uh, dit vir ons sê wat eintlik in die hemel plaasgevind het. Ehm um, met, met ander woorde <clears throat> toe die die duiwel uit die hemel uitgegooi is Eh, het hy 'n derde van die ons weet nie of dit regtig presies 'n derde was nie. Dit weet julle nou is nie 'n is nie eintlik 'n ding nie. Uh dit hoef nie noodwendig letterlik te wees nie. Dis altyd Johannes se manier om te sê 'n bepaalde gedeelte van van die engele het hy saam met hom gevat. Ehm um, so die kerkgeskiedenis het hierdie teks daarvoor gebruik. Hulle het ook natuurlik ander tekste gebruik soos Jesegiel 28 en Jesaja 14 wat ek nie dink jy kan dit heeltemal so toepas nie. Ek dink daai goed praat van aardse konings. Maar ehm um, maar die kerktradisie het baie sterk gesê dat uh, die duiwel was in rebellie gewees in die hemel, hy was een van die geskaapte engele en hy's daar uitgegooi en hy het 'n uh, eh, hy het gerebelleer en hy het 'n hele hy het 'n gedeelte van die uh, van die engele saam met hom gevat. So uh, sy ster het 'n derde van die sterre saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Met ander woorde, hierdie hierdie ding speel net verder op die aarde af. Die Satan is op die aarde en hierdie goeders wat gebeur het. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. <clears throat> Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. So hierdie kind kom kom ons sê dit net nou sommer reguit eh, of, of eh, sommer so van die begin af die kind wat in die wêreld kom is Jesus. Met ander woorde uit die kerk uit, uit die bloedlyn van Dawid is Christus gebore. <clears throat> en ons is nie heeltemal seker nie, maar ons is eh, redelik oortuig dat Johannes sinspeel waarskynlik uh, hierso dit kan natuurlik wees daarop uh duide op dat die uh uh duiwel nog reg deur die geskiedenis probeer om om Jesus te kortwiek en om sy kerk te kelder, maar dat dit heel waarskynlik hier wys na Herodes wat probeer het om Jesus uh jy weet eh, te vernietig met die uh al die babetjies wat hy uh laat la doodmaak het daarso in die Bethlehem omgewing. So die duiwel het van die begin af geweet wat aan die kom is en wat hierdie kind gaan doen uh want hy die, hy ken die skrif beter as enigiemand anders. Dit dis 'n baie opmerklike ding, né? In Matteus, Markus en Lukas evangelie het jy altyd 'n klomp rolspelers. Jy het uh, die uh uh jy die fariseërs en die skrifgeleerdes en Johannes noem hulle as die Jode, dis Jesus se teenstanders. En dan het jy natuurlik Jesus self, jy het die duiwels, dan het jy die disippels, hulle is altyd clueless, hulle weet nooit regtig wat gebeur nie. What's going on? Maar die duiwels, wat wat is kenmerkend van hulle in die evangelies? Hulle weet altyd wie Jesus is, né? Hulle herken hom. Hulle weet presies wie hy is. Ehm um, so hierso weet die draak, hy weet wat aan die kom is. Hy erken hierso is iets aan die gebeur. En uh hy beoog om om Christus te vernietig uh, terwyl hy uh, terwyl die, die die vrou aan hom geboorte gee. So vers 5, sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun. Bestem om al die nasies met 'n eyster scepter te regeer. Nou waar kry jy daai beeldspraak. Jy kry dit in Daniël 7. Gaan kyk 'n bietjie in Daniël hoofstuk 7. Ehm um, daar is 'n groot visioen wat Daniël sien met hierdie vier dierlike rye wat Israel altyd so onderdruk het en heel waarskynlik praat ons daarvan die Babiloniërs, ehm um, die Mede en die Perse en dan die Grieke. En so en dan net na daai vier dierlike rye wat in Daniël 7 bespreek word, dan sê, sê eh, Daniël het hy in die hemel het 'n er iemand gekom wat uit die wolke uitkom, iemand soos 'n menslike wese sê ons sê ons vertaling daar staan letterlik iemand soos die seun van die mens en hy sal kom en hy sal die nasies regeer met 'n eisterscepter. So as die as die lesers van Openbaring hierdie gedeelte lees wat uh eh, waan dink hulle dadelik? Hulle dink aha, okay, Daniël 7. So hierdie is die kind wat wat uh wat die wêreld binnekom, die kerk gee gee vanuit 'n menslike hoek natuurlik, gee die kerk geboorte aan Christus. Uh <clears throat> en ehm um, en die draak wil die wil die seun vernietig. Maar hy is be, uh, eh, bestem om die nasies met 'n eyster scepter te te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe. En die vrou het na die woestyn toe gevlug. Weggeruk, uh heel waarskynliker te maak hier met Jesus se hemelvaart. Hy's terug na God toe en uh die duiwel kon hom nie doodmaak nie. Hy het hom aan die kruis hy, hy het was instrumenteel daartoe dat Judas hom verraai het. Hoe weet ons dit? Ons sien in Johannes is dit ja hier by Johannes 14 13 13 14 uh, ek dink is 14 waar uh, Judas uitgaan om Jesus te verraai en staan daar net voor die tyd en die die Satan het in hom ingevaar nê en hy is uit om om Jesus te te gaan verraai en dit was nag eindig daai stuk en Johannes gebeur al die slegte goed in die in die aand in die nag die goeie goed, goed gebeur in die dag so ehm um, as hy's weggeruk, nou ek vir wat interessant is hierso, toe toe die seun weer weer weggeruk is wat hy het opgestaan uit die dood en uiteindelik het hy opgevaar na die hemel toe, draai die draak sy ehm um, sy aandag na die vrou toe. Die vrou het na die woestyn toe gevlug waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het. Nou waarom is dit belangrik? Dit is in in hierdie geval is woestyn eintlik 'n 'n simbool van versorging. Wie wie in die Ou en Nuwe Testament is altyd in die woestyn te vind? Ja, die Israeliete en wie nog? Heeltemal reg, Israel, absoluut waar daar in die woestyn het God hulle versorg en natuurlik die profete ook, né? Die profete ou soos Elia, jy weet het 'n baie sterk rol gespeel in die woestyn. Uh, het hy het op op Psalm ingevlug en uh, die Here het hom versorg. Hy was maar moedeloos en bietjie depressed, bietjie Prozac gedrink en so aan. En ehm um, uh daar dis in die woestyn waar God sy mense versorg. Dis in die woestyn waar God sy profete versorg. En so hierdie vrou is na die woestyn toe, daar waar God hulle kan versorg. En dan staan daar sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. 1260 weer eens, dit is eintlik maar net God se tydperk, 'n bepaalde tyd. Baie van die getalle wat in Openbaring kry, dui eenvoudig maar net op God se tyd. Dit is 'n bepaalde tyd. Dis 'n manier om te sê van die troon af is die geskiedenis opgedeel in chunks. Nie soseer chunks wat ons moet probeer uitfigure wat daar aangaan nie, maar die Here het nie sy heerskap verloor nie. Hy is steeds met die geskiedenis besig. En Stefan, jy vertel van daai beeld van Domitianus uh wat op die Domitianse tempel gestaan het in uh in in daai beeld het Domitianus die 'n uh, boekrol ons regterhand gehad. Het hy hulle vertel daarvan? Uh, nee, o, oh, en geld terug, hoor, geld terug. Ehm um, ek sê vir hom sê, Uh en en 'n uh, 'n persoon wat wat of 'n regerder wat die wat 'n boekrol in sy hand gehad het en daai boekrol was op albei kante geskryf. En hy het sewe seels gehad gewoonlik. Ons ons is nie heeltemal seker hoe die sewe seels gewerk het nie. Is dit 'n seels wat jy al sewe gelyk breek en dan rol jy die hele boek oop? Uh en daar's ook spekulasie dat ons uh, met boekrolle te maak het wat die eerste seel breek, rol jy hom so 'n stukkie oop en dan breek jy die tweede seel binnekant en dan rol jy hom verder oop totdat die hele ene oopgerol is. Maar iemand wat boekrol in sy hand het, 'n regerder wat 'n boekrol in sy hand het, het beheer oor die geskiedenis. En dit is waarom in Openbaring 5 wanneer ehm uh, Johannes die troon sien en hy sien die lam, dan sien ons dat die lam het in sy regterhand die die boekrol. Hy is die een wat die geskiedenis in sy hand het, nie Domitianus nie. So die die stukke tyd waarvan ons die hele tyd praat is nie is net om eintlik die boekrol ding uit te speel in bietjie meer detail om te sê dis 'n bepaalde tyd, dis 'n gegeewe tyd, God het die geskiedenis in sy hand en hierdie is alles met ander woorde niks wat hier gebeur is toevallig nie. Niks wat hier gebeur is nie beplan nie. Niks wat hier gebeur val buite God se wil of buite sy era, ekskuus, sfeer van invloed nie. Alles gebeur binne God se sfeer van invloed en daarom die getalle, die chunks waarin die geskiedenis opgedeel is. Wie deel dit op? Die Here deel dit op. En hy alleen verstaan hoe dit werk. Uh vers 7. Daar het 'n oorlog gekom in die hemel. Mikhail en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Eh, die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. Want die draak, die slang van ouds, hierdie is die eerste gedeelte wat vir ons direk sê dat die slang in Genesis 3 was demonies geïnspireerd gewees. Nee, nou, as jy Genesis net so lees, dan is dit eintlik maar net deel van die diereryk en ek dink mense moet dit so interpreteer ook Maar Johannes kyk terug en hy sê eksels, daai daai slang, dit is <laughs> dit is eintlik die duiwel, die Satan het agter hom gesit. Dit dit is wat daar gebeur het. So uh daar's geen spoor meer van hierdie ouens te vind nie. Uh net weer om te sê die die uh, die die draak die die die draak is uit die hemel uitgegooi. As jy ook dink aan Lukas 10. Ek weet nie of julle onthou nie, dan sê Jesus op 'n stadium vir sy disippels ehm um, die Satan het soos 'n weerligstraal uit die hemel uitgeval. Onthou jy daai gedeelte? En dis 'n manier waarop hy vir sy disippels gesê het die die duiwel het sy mag verloor. Hy het nie meer plek in die hemel nie. As jy Job lees, waar waar is hy? Waar is die Satan? Ja, hy is in die hemel. Hy hy hy kla vir Job aan, né? Met ander woorde, wat sê Jesus hier? Wat sê Johannes as as ons leer die duiwel uit die hemel uitgegooi is? Hy's nie meer daar om ons aan te kla nie. Sy aanklag help niks meer nie. Dis nou op dit val op dowe ore. Jesus het vir ons gesterf. So hy kan hy, hy kan maak wat hy wil. Ek bedoel die draak kan probeer maak wat hy wil maar sonder enige effek, hy het, hy het geen mag meer nie. Ehm um, dis die die groot draak, die slang van ouds wat die duiwel en die Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei is uit die hemel uitgegooi. Nie net verlei die Satan uh, of probeer dit die kerk verlei nie, hy verlei die hele wêreld. Ons sien in 2 Korintiërs 2 eh, ekskuus in 2 Korintiërs 4:4 dan sê dan sê Paulus hierdie is die god die duiwel is die god van hierdie wêreld. Uh, wat uh die oë van die wêreld verblind. Né, nee, so hy hy verlei nie net, hy probeer nie net die gelowiges mislei nie, hy mislei die hele wêreld deur middel van al die dinge waarmee besig is, ateïsme en agnostisisme en ander godsdienste en alles wat daarmee saamgaan. Ehm um, so hy is Satan genoem. Hy's uit die hemel uitgegooi, hy's op die aarde gegooi en die engele saam met hom. So die die oorlog is nou verplaas van die hemel af na eh, na hierna toe. Die Here, eh, ekskuus, die duiwel het die oorlog verloor in die hemel. So wie teen wie, wie voer hy nou oorlog? Teen ons. Uh natuurlik is dit nog teen God, want ek bedoel die Here leef in ons en hy's in sy kerk en hy's hy's teenwoordig in sy kerk weer eens Openbaring 1. Uh hy loop tussen die staanlampe rond, né? En uh hy is hy is my hy is by ons en en met ons. Eh, vers 10 toe ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het. En nou het ons God die redding gebring. Nou is hy mag en koningskap hier. So hulle besing hierso die redding uh die uh die redding deur middel van ongelooflike poesie uh en die gesag van sy gesalfde en die woord gesalfde weet julle mos maar dit is die woord Christus nê nee? dit is die woord Christus beteken beteken uh, gesalfde uh Die aanklaer van ons medegelowiges is, is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangeklaat. Uh, hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die lam. Met ander woorde, selfs hulle teen wie die draak nou oorlog voer, het alreeds die oorlog oorwin. En wat 'n opsig, hoekom? Want ons glo in Christus wat in ons plek vir ons gesterf het. So ons het die deur die bloed van die lam het ons oorwinning behaal. Ons eh, en by oorwinning beteken ehm um, bedoel Johannes nie ons wen die duiwel, hy kan niks aan ons doen nie. Dis glad nie hoe Johannes uh dit bedoel nie. Ons oorwin deur die bloed van die lam. Met ander woorde, ons word vervolg net soos Jesus in die kruis, maar ons is op pad in die opstanding toe, net soos Jesus. In Openbaring 13 waarby ons nou nog gaan kom, dan staan dan sien ons eh, die uh die dier het uh mag gekry om oorlog te voer teen die gelowiges en hulle te oorwin. En wat hy daar bedoel is dood eenvoudig uh, hy kan ons doodmaak. Uh maar maar, maar hy kan eintlik niks ons is steeds versorg in God se hand ons is steeds vergewe ons is steeds met hom hy kan ons net doodmaak is al wat hy kan doen hy kan niks meer doen nie en hierdie besing hulle hierdie is vir die gelowiges genoeg en hulle hulle besing die eh, die feit dat die lam wat geslag is die oorwinning behaal het bloed van die lam en die boodskap dit is nou in die middel van vers 11 en die boodskap waarvan hulle getuig het ehm um, en hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. O ja, uh so oorwinning het ook baie te maak met volharding en openbaring, né? So die die ouens wat oorwin is die mense wat staan in die bloed van die lam wat onder wat wat vergewe is en wat volhard, wat aanhou wat aanhou tot die heel einde. Daarom vers 12. Daarom hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle land en see wag daar elende omdat die duiwel na julle toe kom uh, gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Met ander woorde, uh eh, Wapsin speel Johannes hier. Hy praat eers met die gelowiges wat al gesterf het. Ons lees Openbaring 6, né, dan sien ons uh die gelowiges wat gesterf het en die gebede van hierdie gelowiges ehm uh, um, reik op soos 'n wierook na God se troon toe, né? Julle onthou daai. So hy sê eers julle julle wat gesterf het, julle is op 'n goeie plek, moenie worry nie, julle is finaal veilig. Eh, julle wat nog op die land is, wat nog op die aarde is, julle gaan vir 'n rukkie nog onreg moet verduur. Dis 'n sentrale tema deur Openbaring. Ons gaan 'n rukkie nog onreg moet verduur. Ons gaan die lyding 'n rukkie moet verduur. Maar ons kan dit in oorwinning doen. Omdat ons omdat ons staan op die woord van die Here en oor die uh, en, en op die die verdienste wat Jesus vir ons aan die kruis gewen het. <clears throat> nou Die volgende versie belangrik, vers 13. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. So hier draai hy sy fokus na die kerk toe. Dit is jy weet, ehm um, dis die Satan se mission statement. Met enige company het 'n mission statement. Die uh, eh, Satan se mission statement is destroy die kerk. Dit is sy doel. Oor die mense buite in die wêreld is hy nie so baie ge-worried nie want hulle is reeds hulle is mislei. Hulle is reeds mis, mislei. Hy jy weet uh, ek het 'n pel gehad toe ek jonk was, het altyd gesê wie wat as jy as jy uh, as jy in 'n huis bly waar jy weet waar jy weet waar almal ongelowig is en almal hou partytjie en almal gaan te kere en hoer en remoer gaan te kere. Hy sê die duiwel lê op die huis van daai dak. Hy lê op daai dak in in in uh, in bier drink. Jy weet hy is rustig. Hy is nie is nie vreeslik aan die werk nie, maar hy sê as jy as 'n kerk sien waar mense regtig aktief is dan ehm um, daar's die duiwel ook aktief. Hy mis nie 'n diens nie. <laughs> hy wil hy, hy wat ons is die gevaar. Hy wil uh, hy wil die kerk vernietig. En ehm um, so hy draai sy fokus het hy uh, draai na die vrou toe wat die seun in die wêreld gebring het wat wat uh, uit wie uit wie se bloedlyn die seun gebore is. Maar aan die vrou is twee groot arendsvlerke gegee sodat sy na die woestyn toe, na 'n plek toe kon vlieg. Aan die ander oor op 'n manier bewaar die Here nog altyd sy plek. En weer eens die woestyn hier beteken nie al die Christene sit in die woestyn nie. <laughs> Dit beteken net uh ons is daar waar God na ons kyk. Ons is daar wat waar God ons versorg en ons omsien. Daar word sy die hele hoor weer vasgestelde tyd weg van die slang af versorg. Die slange toe stroom water, soos rivier, uit sy bek achter die vrou het aangespoeg, so dat sy dier die stroom meegesleer kan word. As jy nie woestijn is, wat is baie aanlokkelijk vir jou? Water. Ja, so die water in hierdie geval het te maak, het te maak met versoeking. Die duivel versoek die kerk, um, wanneer het in moeilike tye gaan, selfs soos met Jesus, ne, weer eens, jy sien, uh, ek weet nie of uh, Stefan dit vir julle gesê het nie, openbaring geef ons eigenlijk baie min nieuwe inlichting. Dit vertel net die evangelie op 'n beeldryke special effects IMAX tipe van manier. Hy sê met ander woorde vir hulle, hy hy aktiveer hulle verbeelding. Hierdie ouens ken klaar vir Jesus. Hulle ken klaar die evangelie. Maar dit is asof Johannes hulle in die IMAX het. Doef, en hy sê vir hulle, "Kom ons kyk weer na die evangelie." maar deur op 'n op 'n ongelooflike beeldryke manier, almal soos soos 'n Lord of the Rings tipe van effek, né? Sit in die IMAX en en, en moenie net weet van Christus nie. Moenie net weet dat jy gered is nie. Moenie net weet van die evangelie nie. Immerse jouself in hierdie beelde van God wat op die troon sit. Van ja, die draak is hier, maar hy's verslaan. En uh God versorg ons. En uiteindelik kom jy ryter op die wit perd, jy weet, en hy uh in in um, God en hy hy gaan uiteindelik gaan die draak in die vuurpoel gooi. Sien hierdie goed. Die die evangelies en Paulus sê dit klaar vir ons. Maar beleef dit. Moet dit net weet nie, beleef dit. Uh deurdrink jouself met die, met hierdie verbeelding dat die Here regtig op die troon is en dat hy met ons is en dat hy sy kerk versorg. So as ek nou dink aan Matteus uh 4 weer eens, uh wat staan daar er wanneer het die Satan vir Jesus regtig versoek? Ja, aan die einde van daai 40 dae, né? Hy was in die woestyn. Dan is jy susceptible vir enige ding. Jy weet, jy jy mag tog nog 'n goeie weet goeie motiewe hê aan die begin. Ek gaan nie ehm um, ek gaan nie brood eet nie. Ek vas vir 40 dae, maar kyk op die 38ste dag, as iemand vir 'n broodjie wys. Eh, uh, dan dan kan dit taaf raak. So dis wat die duiwel hierso ook doen. Hy hy versoek die mense met, met met dit wat vir hulle wat vir hulle groot versoeking sal wees. En ehm um, So die stroomwater is dan daarso en dan sien ons dan sien ons in vers 16 maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Met ander woorde die Here bewaar sy kerk dat hulle nie versoek kan word nie, dat hulle nie ehm um, val vir die versoeking nie. Onthou net Matteus 25 24 25 dan praat ehm um, dan dit dis eintlik die stukkie apokaliptiek wat ons in Matteus kry, né? Is is Matteus 24 en 25 dan staan daar die verleiding in daai dae sal so erg wees dat het, dat selfs die uitverkorenes ehm um, uh versoek sal word al weet indien dit regtig sou moontlik wees. Met ander woorde die uitverkorenes word bewaar, maar hang die die versoeking gaan selfs op hulle ta wees. Dit, dit gaan vir hulle dit gaan vir hulle moeilik wees. En terloops, dis waarom Petrus dit ook baie duidelik maak en ehm um, dat een van die eienskappe wat ons moet hê as gelowige mense is dat ons lyding moet kan verduur. En alhoewel die Here baie simpatie en empatie met ons het omdat hy self aan die kruis gehang het. Hy presies weet hoe dit voel. Dis asof um, wanneer ek en jy swaar kry beleef as ons Christus asof Christus weer trane stort saam met ons, as hy asof hy weer ly saam met ons, want hy hy het self die kruis aan sy eie vel beleef. Ehm um, en en ehm um, dan sien ons in in vers 17 Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakommelinge wat die geboort wat die gebooie van God nakom en in getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Eh, die draak het op die see strand gaan staan. Nou die oomblik is uh, as 'n ding soos 'n draak by die by die strand gaan staan, moet jy weet hier kom moeilikheid want uh, die antieke mense was bang vir twee goed in die natuur. Wel eintlik was hulle bang vir klomp goed. Hulle was baie bygelowig. Maar hulle was bang vir die see en hulle was bang vir die onderaardse dieptes. Want hulle in Numeri, daar wat Datan en daai klomp ouens uh jy weet, probeer dit oor er Moses eh, 'n harde tyd te gee toe wat gebeur die aarde hulle ingesluk, né? Hulle is afgetrek in die onderaardse dieptes toe. Dit is waar die duiwels en demone bly en ook in die see. Bly die uh, bly die duiwels en daai dae as, as jy skeepsvader was of matroos dan jy nie sommer net uh, jy jou skipie gevat met jou kompas en dan gat jy in die in die diepsee in nie. Hulle hulle hulle het so gereis dat hulle die land altyd so kon sien. Nooit te ver van die land afgegaan nie. Want hulle was bang vir die see. En natuurlik met, met goeie reg, né? Ek wil die see het storms so goed gehad en dis waarom hulle geglo die weet die Leviathan bly daar en daar's uh, eh, gaals magte en so aan in die see. Wie kan onthou Openbaring 21? Wat sal dan nie meer wees nie? Die see "O, oh, waar gaan ons vakansie hou?" Ehm um, nou <laughs> ja, dit is waar, nou is die hele dag op vakansie, né? Ehm um, nou ek ek moes ek onthou toe ek 'n tienergroep jare ter gehad het toe ek dit wil verduidelik het toe eh, hulle het gedink dis dit sak, jy weet. Hoe kon ons 'n hemel hê sonder 'n see? En ek sê moenie worry nie. As as sal tent in ene see wees. Wat Johannes <laughs> daarmee bedoel is eenvoudig die chaos magte sal nie meer daar wees nie. Ja. Yeah die duiwel sal nie meer daar wees nie. Hy's in die vuurpoel. Hy hy sal nie meer 'n effek op ons hê nie. So, dis nou hier waar die die dier ehm um, die draak gaan staan voor die seestrand. En dan kry ons in hoofstuk 13 die twee diere. Toe het ek 'n dier uit die see uit sien kom met 10 horings. So kom ons stop sommer daarso. Wat sê 10 horings nou al klaar vir ons? Ja, is die voltooide getal. 10 is die voltooide getal. Ehm um, horings of Jesus kroon het altyd te maak met heerskappy, né? So so hierdie dier het ook weer uit mag. En um, hulle praat baie keer in teologie in hierdie hoofstuk van die die onheilige drie-eenheid, né? Die onheilige drie-eenheid. Dis die draak, diere die see en die diere die aarde. So hulle hulle het almal baie mag. Met ander woorde, hy lyk 'n bietjie soos die draak, né? Maar hy sien hy's nie die draak nie. Op sy horing was daar 10 heersers krones. So jy sien weer eens die die regering en op sy koppe is haar godslasterlike name. So hierdie dier het geen respek vir heiligheid nie, hy het geen respek vir God nie. Hy laster teen die Here net sy wil. Die dier wat ek gesien het, is soos 'n luiperd gelyk. 'n Luiperd in die uh in apokaliptiese uh, eh, boeke, soos Openbaring, het te maak met sleuheid, wanneer hulle slinks en wreed. So as 'n luiperd altyd gebruik word, jy sien ook 'n luiperd in da, in Daniël 7 daai vier dierlike rykke waarvan ek net nou gepraat het. Een van die die eh, diererykke het soos 'n luiperd gelyk. Ehm um, so met ander woorde, hy het absoluut geen gewete nie. Hy slinks, hy bereken, hy, hy stel sy intelligensie in diens van evil. Hy's hy's bright, hy hy uh, hy's baie baie slinks en hy's en hy's en hy's wreed. Sy pote was soos die van 'n beer. Dui op standvastigheid. Dit lyk of sy fondamente net nie geskit kan word nie. Niks kan hom shake nie. En sy bek soos die van 'n leeu waarmee hy verskeur. Ehm um, en natuurlik weet ons 1 Petrus uh, eh, vergelyk Petrus ook die die duiwel met 'n leeu, né? Die draak het ehm uh, het sy mag, ekskuus, dit nou, is nou vers uh, in die middel van vers 2 daarso. Laaste sinnetjie van vers 2 eintlik. Uh, eh, hoofstuk 13 vers 2. Die draak het sy mag, sy toren en groot gesag aan hom gegee. Met ander woorde, hierdie dier tree op met die mag van die Satan, hy tree op met die mag van die draak Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was. Maar die dodelike wond het genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Ons is nie seker wat hierdie beteken nie. Die wond aan een van die koppe. Die nou julle sal sien in hierdie hoofstuk speel Nero 'n baie belangrike rol. Uh jy weet 'n sentrale rol. Domitianus is die ou wat regeer. Hy het mos nou regeer van van 81 tot 96 na Christus en Openbaring is waarskynlik geskryf hier rondom 95 94 95 na Christus. So Domitianus is die keiser wat op die troon was wat regeer het terwyl Openbaring geskryf is. Maar Nero was die ikoniese Christusvervolger gewees van die geskiedenis. So uh eh, jy julle ken die storie van Nero, hy hy hy hy het regeer weer hier van uh, eh, 54 af net na Claudius 54 tot En hy het 'n redelike goeie begin gehad in die in die 50s was al sy varkies nog op een skateboard gewees en maar hier van die 60er jare af toe begin hulle afvoer. Toe begin hy dink, toe begin hy dink dat hy God is en hy het gedink hy's 'n vreeslike kunstenaar en hy het selfs sy vriende so Seneca, die mense wat die filosowe wat hom probeer advies gee het, het hulle self van hom begin dis, distansieer. Hy het Rome aan die brand gesteek en 'n groot gedeelte van Rome verwoes deur daai brand en hy die die Christene daarvan beskuldig dat hulle Rome aan die brand gesteek het. <clears throat> en dat 'n volskaalse uh ver vervolging begin eh, teen die Christene. Uh hy het ag hy het die mense afgryslik goed gedoen. Hy het hulle in kolosseums gegooi, deur diere verskeer en wille honde en goeters en hy het onder andere sy in sy tuinpartytjies het hy uh, van die Christene pik gesmeer en al die brand gesteek om lig te maak in die weet in die tuin. So hy hy het net jy weet Christus vervolging tot op 'n nuwe vlak gevat. Uh En daarom toe doen met Johannes weer opstaan later in die later jare aan die einde van die eerste eeu toe die Christene vir hulle self sê, "Ja, ah, hierdie ou herinner ons aan aan Nero." Met ander woorde, dis 'n Nero-like persoon wat nou opstaan. Nou Nero, daar daar is eh, buite Bybel 'n eh, eh, historiese getuienis dat Nero op 'n stadium gewond was aan sy kop, 'n baie baie erge wond gehad het dat hy amper gesterf het daarvan, maar dat hy weer herstel het. So baie mense sê dit dit kan waarskynlik omdat Nero, beide Nero en Domitianus so vividly in mense se gedagtes was in die in die tyd van Openbaring, kan dit miskien terugverwys na Nero om te sê, weet jy wat in hierdie tyd, and by the way, jy kan agterkom as jy die geskiedenis uh, uh, baie goed ken, kan jy agterkom die goed wat of waarvan Openbaring geskryf is, het reeds gebeur, maar dit is ook tekenend vir die res van die toekoms wat vir ons voorlê tot in die uh, tot met Christus se tweede koms dat hierdie tipe goeders wat ingelei is deur Domitianus eh, deur Nero en Domitianus in die vervolging van die Christene kan jy reg deur hierdie laaste dae verwag tot in die einde. Daar sal gedurig Nero-like mense opstaan en Domitianus-like mense opstaan. Mense met mag. Daar sal gedurig uh die draak die draak is aktief en sy gesante is hier. Die uh, die dier wat uit die see uitkom uh, loop vandag hier tussen ons rond. Uh, dit kan staan vir 'n persoon. Dit kan persoon, uh, eh, dit kan uh, staan vir vir meer as een persoon. Dit kan bestaan of dit kan dui op sisteme, uh, onderdrukkende sisteme wat wat mense afbreek en wat korrup is uh, en, en wat hulle mag misbruik. Dit kan dui op syndikaate. Uh, met ander woorde, wat Johannes eintlik vir ons wil sê deur hierdie is, as jy hierdie lyding aan jou eie vel beleef, moenie worry nie. Dit dit dit hierdie goed moet gebeur. Dit dis deel van die dis tipies kenmerkend van die tyd tussen die eerste en die tweede koms van Christus. Dit vang die Here nie onkant nie. Daar's vir hulle net 'n tyd gegee. Die gesag is vir hulle gegee. Dis nie hulle eie nie. So as hierdie goed gebeur, moenie te veel uh moenie dit jou onkant vang nie. Dit vang God nie onkant nie. Weet, dit was nog altyd so gewees. So wanneer jy onregverdig afgedank word by jou werk of word word ernstig teen jou gediskrimineer of jy weet of, of nog no, nog erger dinge gebeur met jou. Eintlik is hier 'n goeie geselskap. Want hierdie is nie 'n nuwe storie nie. En maar byt vas. Jy eh, skaar jouself wanneer jy Jesus volg, skaar jy jouself by die by die groep mense in die geskiedenis wat ehm um, die dood in die oë gestaar het en wat lewend aan die ander kant uitgekom het hou hou vas daaraan. En die hele wêreld het verwonderd agter hom aangeloop en dan uh vers 4 daai verwonderd aanloop is natuurlik omdat hy uh omdat hy herstel het. Ehm um, en hierdie diere met hulle mag, mense is geweldig ehm um, word baie maklik beïndruk deur mag baie getalle impres ons altyd. As iemand sterk is, impres dit ons altyd. As iemand groot invloed het, impres dit ons altyd. En ehm um, so so hier die mense, die wêreld loop verwonderd agter hierdie mense met hierdie mag aan of hierdie stelsels of hulle hulle word deel daarvan. Vers 4, 13 vers 4. Die mense het die draak aanbid omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. So jy kan sien hierdie die diere, die see is net 'n gesand van die draak, né? Hy staan in diens van die draak hulle het ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelijk word? En wie kan die om oorlog voer? Nou, daai is siddiekies, wat antieke mense baie keer tenoor sterk heersers um, gebruik. Met andere woorde, as hulle net met die grote rehomstog in Rome inkom, die keizer en het een groot oorwinning behaal, dan sal hulle baie keer sê, wie kan met hierdie persoon vergelijk word? Die weet, en wie kan die oorlog voer? Kijk hier, hy is die een wat wen. Met andere woorde, hy kom oorwinnend oor. Mense, loop agter hulle aan en hulle bewonder hierdie persone uh of hierdie uh, uh dier met met al sy mag. Nou kyk nou vers 5 die taal wat hier gebruik word. Die dier is toegelaat. Jong vir die gelowiges wat hierdie gelees het, is hierdie taal baie belangrik. Die dier is toegelaat. Ja, die realiteit is jy kry swaar. En hulle sê van die swaar kry van die gelowiges was so was soms so rof geweest as jy volgende dag werk toe kom in hierdie tyd van Domitianus. Dan sommer 'n hele persentasie van jou kollegas is nie meer daar nie. Jou gelowige medewerkers. Hulle is deur Domitianus weggeneem. En of in ballingskap gegooi of hulle is doodgemaak of ook al. So dis belangrik vir die gelowiges om hier te sien, die dier is toegelaat. Die feit dat hierdie goedes gebeur, ons het nou gedink Christus sit op die troon. Hy het opgevaar hemel toe, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan uit die dood. Hoe hoe hoe maak dit nog sin dat ons swaar kry? En Johannes sê wie wat Die opgestane Christus sit nog steeds op die troon. Ehm um, en daarom wat die dier ook al doen, doen hy met toegelate mag. Beteken nie dis God se wil dat hierdie goeders moet gebeur nie. Maar gesien dit Genesis 3, toe ons mekaar uit die paradys uitgeëet het, laat die Here toe dat die dat die geskiedenis die pad loop wat hy loop. Dis 'n gebroke geskiedenis, dis 'n stikkende geskiedenis. Maar in Jesus het God begin om die geskiedenis te herstel, om dit weer heel te maak, om die wêreld weer heel te maak. En ehm um, uh daarom is hierdie goed wat gebeur, nie die Here se wil nie. Die Here se wil is genesing. Die Here se wil is redding. Ehm um, maar hy hy laat die dier toe in hierdie tyd om 'n rol te speel en om verskriklike dinge te sê en te laster om 42 maande lank gesag uit te oefen. Uh hierdie storie laat my net dink of of nie weer hierdie laat my dink aan 'n storie van 'n ateïstiese ateïstiese professor in uh, Nederland is 'n hele paar dekades gelede al wat altyd so sy studente toe uh, toe toe Europa nog nie heeltemal sekulêr was nie wat altyd so sy oorlosie van sy arm afgehaal het dramaties en gesê het as daar 'n god is gee ek hom 5 minute om my moet weerlig dood te slaan van wat ek nou sê jy weet en dan wag hy 5 minute dramaties weet stilte in stilte wag sy studente en dan nadat hy dan sê sien as <laughs> nie god nie in een dag is daar Christen oukie nou in die en hy toe nou baie teenwoordig van gees en hy in hierdie 5 minute stilte steek sy hand op. En hy sê dese did you really think that you can exhaust the patience of the eternal god in 5 minutes? En ehm um, uh maar net om iets te sê van die Here die Here is geduldig met die wêreld. En uh die Here laat toe dat hulle hierdie goed sê. En natuurlik deel daarvan, dit lees ons in Romeine 2 vers 4, is dat deel van die rede waarom Here goed is vir die wêreld is om hulle tot bekering te lei. Sodat hulle dat hulle oë sal oopgaan. Maar goed, vir die ouens wat ly is hierdie belangrik om te hoor. Die dier is toegelaat om eh, en dan die laaste sinnetjie eh, of die laaste gedeelte, laaste helfte van vers 5 om 42 maande lank, hier is hy 42 maande weer. Jy het dit weer in Openbaring 11 dit ook gesien, hè? 42 maande lank gesag uitoefen. Weerens, dis 'n chunk tyd. Hierdie gaan nie vir ewig aangaan nie. Die tyd is beperk. Die Here het die tyd bepaal. Ons weet nie wat dit is nie. Hy weet wat dit is. In ander woorde, sy uh uh lastering gaan eindig op 'n stadium. Hy het teen God begin laster. Hy het God se naam en sy woonplek en die wat in die hemel bly belaster. So hierdie hierdie dier het geen einde nie, hy het geen skaamte nie. Ehm um, soos uh Filippense 3 uh, eh, dan sê Paulus wat eh, wat kenmerk uh, baie ongelowiges. Hy sê hulle hulle skaamte het hulle trots geword. Met ander woorde, dit wat hulle verkeerd doen, het hulle het hulle trots geword en dit is presies wat wat hierso gebeur. Hierdie dier het, jy weet, sy sy lastering en sy sy uh geweldige uh slegte goed wat hy sê, dit dit is hy trots. Hy het, hy het geen einde nie. Vers 7: Aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. Dan om hulle dood te maak, né? Nee, ek bedoel daai is 'n realiteit want die ouens mag dan vra, okay, so hierdie mag is in die duiwel gegee, maar heng het hy selfs die het hy selfs die mag om ons dood te maak en hieso sê Johannes, ja, vir nou is dit so, maar onthou julle steeds veilig in God se hand. Ehm um, hierdie mag is aan hom gegee, dis net vir 'n tydjie. En uh hy het, het die mag om oorlog te maak in die gelowiges en hulle en hulle te oorwin en hier is nie geestelike oorwinning nie, dis fisiese oorwinning. Hy kan hulle doodmaak. En daar gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie. Met ander woorde, ehm um, hy is besig om die hele wêreld te te mislei en te verlei. Vers 8. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid almal wie se name nie van die skepping van die wêreld af geskrywe staan in die boek van die lewe die boek van die lam wat geslag is nie so hierdie name wat opgeskryf is o wow, hierdie is weer eens 'n belangrike taal hierdie vir uh, vir die gelowiges uh die name wat opgeskryf is wat wat het hierdie simboliese manier van praat wat het dit gesê vir die gelowiges dat almal wat gelowig is onthou nou baie van die gelowiges het gesterf en baie van hulle het in die geheim gesterf Baie van hulle het net verdwyn, het hulle nooit weer gesien nie. So baie mense is regtig bang, jy weet, uh, dat van hulle familie wat verdwyn het, is jy weet dat die Here hulle nie sien nie, dat hulle net weg is. En so daarom daarom gebruik Openbaring die hele tyd hierdie taal van dat die die getal 144000, né? Elkeen is getel. Moenie worry nie. Elkeen wat aan my behoort, is getel. Niemand gaan verlore gaan nie. Niemand wat moet verlore, ekskuus, eh, wat moet gered word, sal verlore gaan nie. Moenie daar oor worry nie. En dis dieselfde tipe taal wat ons hierso eh, ehm um, wat ons hierso kry. Almal ehm um, wie se name nie geskryf is in die boek van die die, die lam wat geslag is nie, hulle sal ehm um, hulle aanbid hom. So hierdie taal van die name wat opgeskryf is is 'n manier om te sê julle word bewaar. Moenie bekommerd wees. Julle sal nie sommer net uh, van God se radar af verdwyn nie. As uh, as jy van die gelowiges is nie. Dis 'n sterk tema regdeur Openbaring, né? Ehm um, en dan sien ons vers 9. As iemand kan hoor met 'n hierna luister. As iemand bestem is vir gevangenskap, eh, dan gaan hy in gevangenskap. As iemand bestem is om met 'n swaar dood te word, word hy met 'n swaar dood gemaak. Nou weer iets hierdie poëtiese maniere, dis eintlik net om te sê uh niks gebeur buite die Here se plan nie. Niks gebeur buite die Here se plan nie. En hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Volharding en geloof. Ehm um, dis 'n ding wat ons vandag eh, baie baie nodig het en natuurlik geloof die boek Openbaring maak baie baie aanspraak op mense se geloof. Want geloof gee ehm um, is juis ons geloof 'n ander naam vir geloof is Jesus verbeelding ons die Jesus verbeelding. Want hier het mense nodig om om nie net te weet of om te glo ja om te weet dat Jesus daar is nie maar weer eens om onsself te deurdrink met hulle Jesus imagination dat hy regtig op die troon sit en nou wanneer jy dit weet dan stel dit jou in staat om te volhard ek weet nie of julle al lank gedink het nie wat maak ons anderster as diere e, e, ek bedoel daar's dit is nie so moeilik nie ek bedoel dit is nie rocket science daar's baie dinge wat wat ons anders maak, nê. Nee. Maar jy moet vir jouself vra, hoekom gebruik Johannes hierdie beeldryke taal? Hoekom hoekom vat die Gees hom op hierdie verbeeldingsvlug? Want dit ons verbeelding is die kragtigste ding wat ons in ons geloof het om ons aan Christus te laat vashou. Ehm um, as 'n ou wat 'n paar boeke geskryf het, hy hy hy's hy nie 'n Christen nie, hy's 'n hy's 'n uh, historiese kommentator, baie braai ou Israelie, uh, Yuval Noah Harari het 'n paar boeke geskryf. Sapiens was die heel eerste een waarvan ek in elk geval geweet het en te Homo Deus geskryf. En die laaste eenetjie wat hy nou geskryf het, 21 Lessons eh, for the 21st Century. Vital was hy goed gelees, kan ek gou gesien. OK, daar's so 'n paar van ons, né. Nee. Hy's baie baie gewild. Ehm um, en ehm um, hy vra die volgende. Hy sê uh hoekom regeer mense die wêreld? Hy vertel dit in sy in sy heel eerste boek, Sapiens. Hoekom regeer mense die wêreld? Hy sê ek gaan nou net dit mooi in Engels sê soos hy dit sê. Hy, hy sê because we can cooperate flexibly in large numbers. We can cooperate flexibly in large numbers. Wat het dit met openbaring te maak? Buitens vas. Alraait, ek wil net gou vir julle verduidelik. So, hy sê as jy na nou ons mense kyk, dan sê hy vergelyk ons met van die diere. Vat nou 'n mierkolonie. Hulle het large numbers, né? Kyk, hulle is miljoene der miljoene mure, né? Maar hulle is nie flexible nie. Met ander woorde, hulle is nie Hulle verander nie net werkswyse nie. Hulle het nie die intelligensie nie. Die muurkoningin sien nie op 'n stadium, kom ons begin 'n revolusie en ons ons verander hele sosiale struktuur van hierdie muurshoop. Jy weet, hulle hulle doen dit nie. Hulle gaan op dieselfde manier aan. So hulle is nie fleksibel nie, maar hulle het baie getalle. Dan sê hy, vat aan die ander kant chimpansees. Hulle is amper so intelligent of hulle is die mees intelligente dier. Hulle is die naaste aan ons. Hulle DNA is hulle weet is te haar haar haar haar breedte van ons en af. So hy sê, vat chimpansees. Hy sê hulle het klein troppies waarna hulle leef van so 10 tot 15 Uh, hulle is fleksibel. Hulle het 'n sosiale struktuur. Hulle het uh, daar's politiek, daar's 'n uh, hulle kan handel dryf, jy weet met met kos en goederes. Hulle kan hulle taal, hulle kan kommunikeer met mekaar en so. Hy sê man, is nie hulle is fleksibel, maar hulle kan jy kan nie in groot syfers hulle laat saamwerk nie. Jy kan nie uh, jy, jy, jy, jy kan nie loftes volmaak vol chimpansees nie. En en en hoop jy kan iets met hulle reg kry nie. Né? Dit gaan chaos, dit gaan chimpansee chaos wees. Hy sê uh, maar maar wat die mens anders maak is hy sê dat ons die vermoë het om in groot getalle te kan saamwerk, maar hy sê, hoe doen ons dit? Hy sê hier hier sou ons dit doen. Hy sê diere het net hulle leef net in 'n materiële wêreld. So al wat hulle sien is materie. En dan ehm, so hulle kan nie buite die materiële wêreld reg dink en beweeg nie. Maar hy sê die mens het hierdie incredible vermoë. Die mens leef in twee realiteite. 'n Onderste realiteit en 'n boonste realiteit. En die boonste realiteit sê hy, die mens het die vermoë om um ehm, fiktiewe verhale te kan skep, om dinge te kan imagine, om dinge te kan verbeel, um wat vir hulle betekenis gee aan die materiële. Met ander woorde, vat byvoorbeeld nou en dit maak dit ons op jy weet uh dat ons kan saamwerk. Vat byvoorbeeld hy, hy sê die beste storie wat ons geskep het, nou hy maak 'n fout dink ek. Hy sê godsdiens godsdiens is deel van hierdie fiktiewe stories wat ons skep. En uh my antwoord aan hom is Uh, hoekom dink jy het ons die vermoë om dit te skep? Maar as jy die sterkste storie, fiktiewe verhaal wat ons geskep het, is die finansiële ene. Hy sê ons almal glo in currency. Dink 'n bietjie daaraan. Hierdie stukkie papier is nie R100 werd nie. Die ek praat van die papier in die ink wat hier gedruk is. Dit is nie R100 werd nie. Wat maak dit R100 werd? Dat almal van ons wat hier sit glo. Ons glo mentally dat as ek hierdie stukkie ding vir iemand gee môre, kan ek R100 se waarde uit hom uitkry. Met ander woorde, uh, dis wat maak dat ons saamwerk. Dis waarom ons ekonomies kan saamwerk. Want ons almal het die vermoë om goederes te kan verbeel, om ander magte te kan verbeel, om om ehm um, So dis waarom hy sê mense regeer. Nou dink 'n bietjie hoe significant dit is vir ons as gelowiges. Ons vermoë om te kan verbeel is wat vir ons die ja ja eh, eh, is wat vir ons die vermoe gee om te kan glo in iemand wat ons nie kan sien nie. Dis daai gedeelte wat ons die vermoë gee om hoër realiteite te kan raak sien. Nou ek gee net so 'n bietjie veel interessante agtergrond om te sê dis as jy net dit verstaan, Openbaring is by uitnemendheid die boek wat aanspraak maak op die verbeelding van mense. Jy sien dit gedurig by Paulus in Efesiërs, byvoorbeeld eh, eh, in Efesiërs 1. Hy skryf aan Efese, né? Dis een van die sewe gemeentes van Openbaring, né? So hy sê vir hulle hier vers 18 af, hy sê ek wens dit God julle geestes oë, mag God julle geestes oë so verhelder dat julle sal verstaan wat sy geweldige hoop sy roeping inhou. So hy skryf vir ouens wat swaar kry nou hier, né? Wat se eh, dis nou meer in tyd vir Nero natuurlik. <clears throat> wat se ehm um, geweldige rykdom daar is in die erfenis wat hulle in Christus het en hoe geweldig groot sy krag is wat in hulle werk. Nou, hoekom haal ek dit aan met Openbaring? Want die ouens in Efese ken reeds die Here. Hulle ken klaar vir die maar dit is asof Paulus sê, "Ja, ek weet julle ken Christus, ek weet julle dien hom, maar ek wens jy ek wens jy verbeelding kan oopgaan. Ek wens die Gees kan jou um die realiteit hiervan in 'n volkleur IMAX movie sit sodat jy nie anders kan as om jou te laat insuig deur hierdie geweldige realiteit van God nie. So vriende, ons verbeelding is incredibly belangrik vir ons geloof. Ons geloof, ons kan nie glo sonder verbeelding nie. En daarom moet ons dinge doen met ons kinders om hulle verbeelding te stimuleer van kleins af. As jy verbeeldinglose kind grootmaak wat net die feite volg. Ai ai ai, ek ek ek ek, ek, ek hoop hy gaan glo. Ons het verbeelding nodig om te kan glo. En ehm um, so dit is waarop Johannes aanspraak maak. So, so hy het hierdie hierdie geweldige beeldryke taal. Ehm um, En dit help ons. Hy sê as ons ons verbeelding kan aktiveer. Kyk as jy ding net weet. Mense sê as jy kennis het, dan verander dit jou lewe. Nee, is nie noodwendig so nie. Jy Het jy al baie keer gewonder hoekom weet jy seker goed, maar jy hoekom weet jy seker, hoekom ken jy seker Bybelse realiteite, maar dit verander nie regtig jou lewe op sekere areas uh van waar jy beweeg elke dag nie. Ehm um, ons kan iets weet, maar iets wat jy weet kan jy wegberg in 'n laaitjie iewers in jou kop en jy kan dit jy kan dit uithaal wanneer jy wil, maar maar jy weet dit maar net. Die vraag is, kan jy dit verbeel? Kan jy jouself in daai wêreld indink? Kan jy word jy deur die eie verbeelding wat die Gees jou gee, word jy ingesuig in hierdie wêreld van Johannes, in hierdie realiteit dat God op die troon is, dat hy regeer. Want as nou Paulus sê bietjie dieselfde in Efese net so eentjie verder in hoofstuk 3 dan sê hy nou nou nou hierdie is key. Hy sê mag julle saam met al die gelowiges besef hoe ver en wyd en hoog en diep die liefde van Christus strek. Wat het jy daarvoor nodig? Verbeelding. Besef jy hoe grensloos God se liefde is? As jy dit verstaan en dan kan jy ingesuig word in die wêreld van Openbaring. Laat die Gees toe. Openbaring sien nie vir jou hy, hy gee nie vir jou nuwe inligting nie. Hy gee vir jou nuwe ervaring. Hy sê word deur drenk. Laat jou gedagtes, jou kop, jou hart, jou siel, jou emosies laat dit deur drenk word met hierdie ongelooflike ongelooflike beelde. En laat dit vir jou reël word. OK. Ons moet ons het nog net 'n kwartier oor, so ek moet begin klaarmaak. Kom ons kyk na vers 11. <clears throat> Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uitgekom het. So die een dier kom uit die see uit, dis die gaasmagte, eh, eh, die onderaardse dieptes. Dis die plek van die Sheol of of Gehenna, né, as die Griekse woord, wel die die Arameese woord wat eintlik vir Grieks word in Matteus of of in die drie eh, eh, eh, in Matteus, Markus en Lukas wat wat verwys na die hel. Dit is so dis waar die demone bly. Uh daar daar in Caesarea Philippi, ek weet nie of julle onthou nie. Jesus sê daar vir sy disippels wat sê hy vir sy disippels daar? In Caesarea, daar's net een plek in die hele in Matteus 1 en Markus wat wat hulle in Caesarea Philippi kom. Matteus 16 en in Markus 8 Dis daar waar Petrus wat doen. Hallo, Bybel dikboek te mag lees. Uh Dis daar waar hy sy belydenis, sy groot belydenis gee. Nou is hy Christus, die seun van die lewende God. En dan sê Jesus, die poorte van die hel, van die doderyk sal nie seef hier nie. Hoekom sê dit daar? Want in Caesarea Filippi was daar 'n uh hulle staan daar op 'n uh, op 'n heidense shrine uh waar daar klomp tempels uh staan van gode en goeders, maar daar's ook 'n grot wat aan die god span gewy is. In daai grot het 'n fontein wat so diep is dat die historikus Josefus sê vir ons, hy hulle het dit met 'n toukie en 'n sinker try meet. Hulle kon nie. So diep was dit. En toe het hulle later gesê daai daai fontein het het nie 'n bodem nie. Dis die dis die poort van die doderyk. Met ander woorde, die demone kom daardeur. Hulle kom daardeur kom hulle uh, na boontoe. So die onderaardse dieptes is net soos die see is is tekenend van die chaosmagte van die van die demoniese wêreld van die onderwêreld. Dis die ehm uh, dit is wat daar gebeur. So as daar 'n dier is wat uit die wat uit die aarde uitkom, dan moet jy weet, o, hierdie ou um, hy's ook nie lekker nie. Hy hy's so 'n bietjie besete, nê. Nee. So dit het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uitkom. Hy het twee horings gehad soos 'n lamsin, maar dit is soos 'n draak gepraat. Wow, hierdie is baie interessant. So hy het 10 horings gehad soos die ander nie. Of sewe horings met 10 Jesus krones nie. Hy het twee horings gehad. Hy lyk soos die lam, maar hy praat soos die draak. So waarop dui dit dadelik vir jou? Ja, dis anti-kristelik, né? Nee, dit is 'n um, ehm, dis Christelike misleiding. Dis dis geestelike misleiding. Met ander woorde, hierdie gaan oor godsdienstige misleiding. Dit, dit gaan oor jy gaan mense kry wat die aanskyn het van van God of van die lam, van Christus wat in sy naam sekere goeie sê. Nou onthou Openbaring 2 en 3 praat Johannes van die Nikolaïte. Nou ek sien hulle was jy weet hulle praat soos die draak nie, maar die die die wat die die, die Nikolaïte gedoen het is, hulle het in Christus geglo het hulle gesê. Maar as Domitianus as die as die hele me, uh, spul mense voor Domitianus moes buig en die Christene het nie gebuig nie daar by die altare in Efese. Dan die Nikolaïte gesê, man, buig net so vinnig man, maak net so. Jy weet en vra net na die tyd om vergifnis. <clears throat> en dis om dis waarom Openbaring 2 sê sê Johannes vir Efese, maar ten minste vir afskeie wat die Nikolaïte doen. So, ek weet nie, miskien was die Nikolaïte dalk deel van hierdie spul ouens geweest. Ons weet nie regtig nie, maar die punt is, hy praat hier oor mense wat die, die skyn van die lam het. Wat godsdienstige 'n uh, eh, krag uitstraal, maar hulle praat soos die draak. Hulle eh, ehm uh, um, was dit my <coughs> Ekskuus tog. Hulle praat soos die draak. Nou wat sê Jesus in Matteus 15 wat die hart van valles loopie? Mond van oor. So dit wat 'n draak praat, dit wat iemand praat of iets praat, dit kom uit sy of haar hart uit. Dit, dit is hoe die antieke mens gedink het. Nou, nou vandag werk ons bietjie anders. Ons kan praat oor wat ons nie regtig bedoel nie. Maar so in 'n ander woorde, hy hierdie persoon lyk soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Sy hart behoort eintlik aan die draak. Vers 12, hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. So hy is ook in diens van die dier wat in diens is van die van die draak. Hy maak die aarde en die bewoners daarvan ekskuus, eh, uh, hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Die een waarvan die dodelike wond genees is. Ehm um, so hy kan hier verwys weer eens na Domitianus, hy kan verwys na Nero. Dit maak nie regtig saak nie, hy kan verwys na enige ander magtige aanbidder wat op aanspraak maak dat hy God is want waarom was Domitianus iemand wat godsdienstige skyn het, maar hy praat soos hy my praat soos 'n draak. Hy maak mense dood, sy hart behoort aan die Satan, maar hy het op aangedring dat mense hom wat noem. God, né? Here en God. Terwyl die frases wat jy kry in Openbaring 5 waar die lam aanbid, U is ehm um, U alleen Here eh, eh, is die getroue heerser ehm um, die Here in God. Daai frase het Domitianus op aansprak gemaak moes mense eens hom gebruik. So dit kan ook verwys natuurlik na enige soort van um, ander anti-christelike mag, uh, eh, dwaaleraars wat uh, wat die wat die skyn van Christus het, maar wat uh, wat doen wat hulle wil. En dan sien jy in vers 13. Hy doen groot tekens en wonders. Sodat nou Johannes noem dit net tekens, né, Semaia. Sodat selfs vuur van die hemel af op aarde laat kom vir die mense om te sien. Dis waarom Jesus nie baie excited is oor wonderwerke nie. Hy doen baie wonderwerke, maar sy wonderwerke gaan oor sy eie identiteit. Dit wys altyd terug na hom toe. Jesus sê in Matteus 11, dan sê hy Jesus het die die die eh, die dorpe waar die meeste van sy wonderwerke gedoen het begin veroordeel omdat hulle nie hom geglo het nie. Ehm um, in Lukas 16 dan kry, dan kry ons dieselfde idee dan sê daai daai da, ou wat in die hel sit, die ryk man, dan sê hy hoor jy waar kan jy my broers so goed? En dan sê hulle van nee nee nee, hulle het Moses en die profete. As hulle dit nie glo nie, sal hulle nie glo nie selfs al staan iemand uit die doodheid op. So Jesus sê wonders. Ons moet nie dink as al, as die hele wêreld vol wonderwerke is, almal gaan noodwendig jy het glo nie. Hulle gaan vir verkeerde redes agter mense aanloop. Ehm um, in Johannes 2 dan kry jy 'n interessante stukkie waar Jesus 'n klomp wonderwerke doen en dan staan daar 'n klomp mense tot geloof in hom gekom, maar hy het nie in hulle geglo nie. Die Afrikaanse vertaling sê hy het hom nie op hulle verlaat nie, want hy het geweet hoe mense is. Met ander woorde wonderwerke is nie noodwendig iets. Wonderwerke wys altyd na God toe. Dit wys altyd na wie Jesus is. Uh, baie pertinent. So hierdie dier kon doen wat Jesus doen as hy 'n dwaalleraar wil wees, dan moet hy kan doen wat Jesus doen. Of ten minste hy moet mense kan oortuig daarvan. Die volgende sinnetjie daar in vers 14, hy sê die bewoners van die aarde ook aan om 'n beeld op te rig. Ehm um, vir die dier wat die litteken van die slagmes het en wat weer lewend geword het. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas sodat die beeld kan praat en almal laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Nou hierdie het heel waarskynlik baie te maak met Demetrius se eie beeld waarvoor hulle moes waarvoor hulle moes buig. En weer eens, dit verwys natuurlik ook terug na Daniël toe. Onthou hulle vir Daniël ehm um, en sy drie vriende wat vir die beeld moes bid. Hulle het gesê nee nee, ons sal liewer na die warm plekkie toe gaan. Dit is nou nie die Nuwe Testament is 'n warm plek en die Ou Testament is 'n warm plek. Dit is regtig ehm, 'n warm plek. Dit's 'n um, vuur oond, né? Nee. Vers 16. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk, arm, vrye en slawe om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Nou hierdie hierdie is belangrik. Mense wat nie voor Domitianus gebid het nie, se mag is beperk. Hulle kon nie koop of verkoop nie. Dis kom jy daai vier perderuiters kry in Openbaring 6. Ehm um, die ehm um, die die swart perd is 'n dis 'n perd wat te kort, né, van hongersnood. Uh, daai skaal word die goeders ge, geweeg, jy weet, uh, baie min gars en swaan en maar aan die ander kant die olyfolie en die wyn vloei by die rykes, maar die armes word onderdruk. So hierdie ouens se mag is beperk. En ehm um, en natuurlik in Openbaring 7 en ten minste twee ander plekke in Openbaring word daar baie keer gepraat uh, die getal 144000 byvoorbeeld is die mense wat gemerk word waar op hulle voorkop uh, dat hulle aan wie behoort aan God behoort, né? Die merk van God, mense waffel altyd oor die merk van die dier. Wie wat die merk van God is baie meer prominent in die Bybel as die merk van die dier. En uh nou dit kom natuurlik van die Ou Testament af, eh, Deuteronomium En die Here vir die volk gesê, eh, hoor Israel, die Here is die enigste God, uh, jy moet die Here jou God lief hê met hart, siel en verstand en al jou krag. En ehm um, en dan staan daar jy moet ehm um, hierdie dinge by jou kinders inskerp uh, by die huis en op die pad as jy slaap en jy opstaan en jy moet dit aan hulle voorkoppe vasbind en hulle regter uh, hulle regterhande vasmaak en om daardie rede die Joodse mense, die Joodse mans en veral die rabbies het ehm um, het so 'n ding op hulle voorkop gehad wat uh, daai Shema gedeelte van Deuteronomium 6 is in 'n klein rolletjie is dit daar binne-in en dat hulle 'n gebedsband om hulle regterhand gemaak. En dit is wel 'n soort van kennend um, ehm, tekenend daarvan dat hulle dra die merk van God met ander woorde hulle denke, hulle behoort aan God deur hulle denke en hulle en hulle handelinge. So hierdie is die mense wat God se merk dra. Ek en jy dra die Here se merk. As as ons dink soos God en ons handelinge behoort aan God, dan behoort ons aan aan die Here. Nou hier is die omgekeerde die mense hier word gemerk aan hulle voorkop en op regterhand, want hulle behoort aan die dier. En uh dit beteken nie daar's regtig weet merke wat op hulle gesit word nie. Dit beteken dood eenvoudig hulle behoort aan die uh, Satan. Hoe weet jy dit? Of hulle behoort aan hierdie dier? Hoe weet jy dit? Want hulle dink soos hy, hulle praat soos hy en hulle doen soos hy. So hulle dra die merk, hulle hele lewe is as te ware met ander woorde die merk van die dier wat hulle op hulle dra. En dan staan eh, en dan sê vers 18, hier is wysheid nodig. Wie verstaan dit? Eh, ekskuus, wie, wie verstaan dit? Kan die getal van die dier ontsyfer? Want dit is 'n mensegetal. Nou dit sê klaar vir jou 'n eh, met ander hier verwys terug na 'n mens. Sy getal is 666. Ehm um, Nou daar's da die laaste paar jare baie baie baie interessante goeters ontdek uh, argeologies. As dit kom by die uh, wat vir ons baie inligting gee oor die merk van die dier. Nou, eh, maar ek moet natuurlik nou sê die die interessante ding is ehm um, in die dan die eerste eeu het het was daar 'n spel wat reg deur die antieke wêreld gespeel is. Ehm um, onder die Grieke, die Jode en die Romeine, eh, baie van die antieke mense het hierdie game gespeel. Hulle hulle het dit genoem gematria. En wat jy met gematria doen is beide in Hebreëus en Aramees en in Grieks en Latyn het die het die mense ehm uh, van die letters van die alfabet het hulle getalle waardes aangekoppel. Die Jode het dit net met die konsonante gedoen. Hulle het, eh, eh, het hulle vokale uitgespreek, maar hulle het dit nie neergeskryf nie. <clears throat> So uh so elke uh, letter van die Latynse of Griekse of Hebreëse alfabet het 'n getalle waarde gehad. En dan sal hulle hierdie frase herhaal. Hulle sal byvoorbeeld sê hier is wysheid nodig. Wie verstand dit kan hierdie getal ontsyfer? Wat hulle daai frasetjie gebruik. Want hulle gesê 493 En dan moet jy gaan uitfigure, oek, van, van van van wie word hier gepraat? Dan moet jy nou allerhande uh dis baie soos mastermind, né? Nee, wie wil onthou mastermind? So jy moet dit uitfigure. Okay. By way of elimination as ek hierdie getalletjies optel, as ek uh, uh, mag dit miskien dat ek verwys na na Caesar Tiberius. Uh nee, sy sy, sy naam erg nie op nie. Nie in Latyn nie, nie in Grieks nie, ook nie in Hebreëus nie. Okay, so dit werk nie. Ehm um, miskien is dit dalk ehm um, Pontius Pilatus wat hier by ons goewerneur is. Kom ek kyk gou-gou Pilatus. Uh, nee nee nee, aan nee, sy naam werk ook nie. En so het hulle aangegaan. Nou wat interessant is, is as jy in Latyn was daar eh, in die in die westerse kerk is daar munte ontdek wat keiser Nero laat druk het waar op gestaan het in Latyn Neron Kaiser Filii Divini Augusti met ander woorde ehm um, Nero die keiser seun van die uh, goddelike Augustus dis wat dit beteken nou hoor hoor baie mooi nou as jy in eh, Latyn daai lettertjies optel dan kom dit uit by 666. Maar wat nou interessanter nog is as dit is, nou ek weet nie of julle die fak tekskritiek so 'n bietjie ken nie. Maar kyk, um, ek en Stefan lag altyd as as mense praat van ehm um, wat sê die Grieks? Want daar is nie 'n eh, die Grieks nie. Wel ek wil daar is 'n die Grieks, maar maar daar's amper 6000 Griekse manuskripte. En hulle is baie baie na mekaar. Hulle is omtrent hulle sê omtrent 100% dieselfde ding. Maar daar's klein verskilletjies soms tyds in wanneer jy wanneer jy 'n manuskrip het wat verskil met mekaar, dan gaan kyk jy altyd na die heel oudste, die heel oudste manuskrip wat jy het want dit beteken hoe ouer hy is, hoe minder het mense aan die ding getorring, né? Nee? Nou in die Oosterse kerk het hulle manuskrippe ontdek wat in die teks van Openbaring staan daar die merk van die diere 616. So dis 'n baie ou manuskrip en dis 'n baie gesagvolle manuskrip. So ons moet hom ernstig neem. En toe het ouens begin wonder maar hoe werk dit? En toe kom hulle in die Oosterse omgewing kom hulle Toe kry hulle munte ook van uh wat Nero gedruk het. Ook in Latyn is daar opgeskryf, maar hoor nou hoe verskil hy. Hy vers, hy sien nie neuron, met ander woorde sy sy keus, eh, wat is die Afrikaanse woord vir keus in Afrikaans? Uh, is dit weer? Nee nee, ekskuus, die die die taal, die die eh, die keus waarin 'n woord is. Uh Atoma, ag maak nie saak. Is dit weer? Eh, ja, dis eh, nie ja, dis iets van dit, maar nie heeltemal van dit nie. Die die, die eh, maar maar dankie dat julle saam speel. Ehm um, uh, so Robin Williams sê ding ding, thanks for playing. Ehm um, so <laughs> die die die naamval, skus, dis wat ek wou sê. Die naamval waar die woord plaasvind. In die Westerse kerk sê die mint Neron, né? Kaiser Divini uh Philip Divini Augusti. In die Oosterse munt wat hulle ontdek, munte staan daar net Nero sonder die en en dan dieselfde Kaiser Philip Dimini Augusti. As jy daai optel, dan is dit 616. So ons is baie, baie met ander woorde, ook in die oosterlike kerk verwys daai na na Nero. So ons is redelik oortuig dat dat hierdie merk van die dier verwys na Nero. So as hierdie diere, as hierdie diere nou uit die aarde uitkom, wat beteken dit nou? Dit beteken doeteenoudig. Dit is ek en jy vandag hierdie goeders beleef wat ons beleef. Eh, of, of, of wat ons hiervan lees, dat mense hulle mag misbruik, dat hulle godsdienstige taal gebruik, maar hulle is maar hulle praat soos die draak, hulle doen soos die draak, hulle praat van God, maar hulle doen net wat hulle wil. Dan moet jy onthou, dit was nie die eerste keer nie. Daar was iemand al voor dit gewees. Iemand met die naam van Nero, iemand wat graag aanbid word, wat allerhande geestelike taal gebruik het oor homself wat homself as God voorgedoen het, wat sy mag misbruik het. Dis niks niets nie. En daarom sal dit nie snaaks wees dat Nero-like figure dierlike figure deur die geskiedenis nou ook sal opstaan en dat hulle hierdie mag sal toon. En dat uh dat dit 'n groot deel van die wêreld op sleeptou geneem gaan word deur hierdie mense se mag en alles wat daarmee saamgaan nie. So wanneer dit goed gebeur, moenie moedeloos raak nie. Dis nie die eerste keer nie. Dit het gebeur in die geskiedenis en dit sal weer gebeur voordat Jesus terugkom. So verwag dit. So hy skets Johannes skets met ander woorde deur hierdie geweldige beelenryk ehm um, vindingryke beeldryke wêreld wat hy vir hulle skep, sê hy vir hulle word opgeneem hier in. En uiteindelik nou ek wil ons het eintlik hoofstuk 12 en 13 het ons eintlik grootendeels gefokus op die die simboliek agter die ewel magte in die goeters, né? Nee. Ehm um, maar as jy nou verder gaan na hier van hoofstuk 17 af veral hoofstuk 19 waar die ryter op die wit perd verskyn en hy kom as oorwinnaar eh, eh, eh, in die Openbaring 21 en 22 vind plaas en nuwe Jerusalem daal die hemel uit neer, dan dan sê as dit ware vir hierdie vir hierdie gelowiges, dis waar julle gaan eindig. Dis waar die geskiedenis gaan eindig. Ehm um, deur drenk julle self met hierdie verbeelding dat die Here gaan julle lewens nuut maak, dat hy gaan by julle wees ehm um, vir altyd en vir ewig soos wat hy beloof het in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Die Here is die Here is met julle. Dis hy wat wat by hulle is. Ek wil miskien net om om af te sluit ehm um, hierdie gedeeltjie in Openbaring 1 ek weet nie hoekom ek vanaand so baie openbaring 1 nie, maar dis miskien om, omdat die, die die mees fundamentele gedeelte van die boek is. Daar waar ons daai visioen van die Here sien. Want ek bedoel ek wil nou nie hê ons moet met die dier eindig vanaand nie, ons so, moet iets positief sê, nê. Nee. Ek, <laughs> ek bedoel um, is dit nie so nie. So so so kom ons lees daarso by vers um, by vers 12 van hoofstuk 1. Ek weet Stefan het nou hierdie met hulle gedoen, maar ek wil eintlik net vir 'n storie vertel aan die hand hiervan. Ehm um, Ag kom ons kom ons skiep dit want Stefan het dit gedoen. Kom ons gaan net na vers vers 17 toe. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval. So Johannes kyk nou na Jesus, sy oë wat gloei, jy weet, ehm um, hare so wat hy het al die wysheid, sy oë sien alles raak. Hy sien die ongeregtigheid, hy sê hy sien die lyding uit sy mond uh eh, is soos die gedreuis van 'n groot watermassa. Hy hy is hierdie is die Here wat met ons is. Hy's tussen die staanlampe. Hy beweeg tussen ons rond hy's regtig regtig met ons. En dan staan daar vers 17, toe ek hom sien het ek by sy voete neergeval en bly lê soos iemand wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en my gesê moenie bang wees, dis ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood, ek kyk en kyk ek leef tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Uh nou ek wil net ietsie sê oor daai moenie bang wees nie, want uh ek wil as jy hierdie visioen van God van Jesus. Vergelyk baie met Jesaja 6, né, waar Jesaja daai visioen sien van die Here in die tempel. Ehm um, waar wat die vlerke is nou nie by nie. Uh, Wel, dit is die vlerke van die seraf, ek wil die uh maar die die die die ehm um, die geweld die son wat op sy wat op sy helder se steen wat op sy helder se skyn sy stem wat soos 'n watermassa drys en so en dan as jy hom sien dan val jy dan val Johannes dood neer. Hy's bang en dan sê die Here vir hom moenie bang wees hier is ek. Ehm En ek onthou toe toe ek toe ek klein was, ek was 3 jaar oud geweest toe het ons pas in Johannesburg aangekom, ek is in Welwel gebore. En ek het nog ek was natuurlik voor die tyd heeltemal te te klein om in my eerste twee verjaarsdae of my eerste twee jaar van lewe regtig Kersfees te onthou. Want toe ons in Johannesburg aankom, al wat ek geweet het is daai Desember gaan ons Kersfees hê en ek ek gaan vir Vader Kersfees ontmoet. En ek was baie excited want al wat ek gehoor het is hy deel geskenke uit. Nou ons Vader Kersfees het nie met 'n slee gekom nie, hy het met 'n vuurpyl gekom. En ehm um, wat ek nie geweet het nie is dat uh, die spesifieke dag my, my pa se Vader Kersfees wees. Uh jy weet hy sou die suit aantrek en die baard opsit, jy weet. En, maar ek het dit hy het dit vir ons as 'n verrassing gehou. Ek het dit glad nie geweet nie. Maar ek het net so uitgesien na om Vader Kersfees te sien. En uiteindelik toe ek in die kamer inkom, my ma vat my aan die hand in en ek sien eers toe skrik ek my dood. En ek begin huil. En ek dink nee, nee nee, ek wil nie ek wil nie naby hierdie rooi ding kom nie. En uh my pa het gelukkig gesien en hy kom tel my op en ek skop en skree, maar hy sit my so op my knie. En hy vat sy baard so weg dat ek sy gesig sien en sê, "Hey, Rolf, dis ek, dis ek." Moenie bang wees nie. Dis amper wat Jesus hier so doen in hoofstuk 1. Hy sê vir Johannes, "Hey, hey, moenie worry nie. Ek weet dit is 'n bietjie intimidating, maar dis ek. Dis ek wat by jou is. Dis ek wat die pad saam met julle stap. Dis ek wat julle lyding raak sien." Dis ek wat julle styf vashou, wat die sewe gemeentes, die sewe sterre van die sewe gemeentes in my hand vashou, is ek wat is nie gemeentes beweeg. Ek is hier. Moenie geïntimideer wees deur die ewel wat jy sien nie, moenie geïntimideer wees deur die draak nie, deur die diere, die see of die diere die aarde nie. Dis ek wat met jou is. En ek hou jou in my hand. Wat jy nodig het is geloof en volharding. En jy sal oukei okay wees. En dis die boodskap wat die Here vir ons gee. So ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Ehm um, en as daar enigiemand is wat daarna vra het of of comments wil maak, julle is meer as welkom. Ek is jammer ek is net 'n bietjie oor die tyd gegaan, so ek gaan my eers net afsluit. Ehm um, maar enigiemand wat eh uh, wil vra vra daarna is baie welkom. En die wat moet gaan, is welkom om te gaan. Alraai. Ons kom ons bid saam. Lewende Here. Dankie dat ons weet dat u hier is. Dat u tussen die goue staallampe staan. Dankie Here dat U ons vashou. Dankie dat dit U is wat vir ons sê moenie bang wees nie. Ek is met jou. Ek is hier. Ook in jou swaar kry, in jou lyding en in my kruisdood voel ek wat jy voel. Ek beleef wat jy beleef. Ek staan langs jou. Ek hou jou hand vas en ek lei jou na die opstanding toe. Byt vas. Glo en volhard. Here, ons vat daai woorde vanaand. Ons maak dit ons eie. Ek weet nie of jy dalk vanaand mense is wat deur ongelooflike swaar kry gaan nie. Maar Here, mag hierdie boek mag die boodskap van Openbaring vir hulle vanaand bemoedig en vertroos. Dat die geskiedenis van ons onkant, want ons ken nie die geskiedenis nie. Ons weet nie wat gaan môre gebeur nie maar u weet. En u word nie omkant gevang deur enige ding wat in ons land gebeur nie, wat in die wêreld gebeur nie. U is die een wat die boekrol vashou in u regterhand. Ons volg u graag. Ons stap graag waar u waar u stap. Ons wil graag praat soos u praat. Here, gee vir ons u hart. Asseblief. Ons bid dit in Jesus naam. En almal antwoord saam met my. Amen.